Halo, halo, słyszę. E, to ja mam, zacznę od tego, że mam dla Was pewne, pewne wyzwanie. E, wyznanie, przepraszam. E, może tego nie widać, ale jestem Afroamerykaninem, tak? Widać, widać. Mam, mam tutaj swój łańcuszek, bardzo bling bling. Słucham ulicznego rapu, Oczywiście czarnego Jankesa i Dudka także. Moi ludzie, moi idole. Ale co, co chciałbym powiedzieć na pewno, to to, że e, mam, mam kolegę. E, mam... mam kolegę, który kłóci się ze mną i mówi mi, nie możesz być czarny, jak jesteś biały. Ja mu mówię, nie znasz się na tym, jak ci mówię, że jestem czarny, to znaczy, że jestem czarny. Po raz kolejny mam swój łańcuszek, mam swoją cza czapeczkę. Dzisiaj jej zapomniałem, ale ogólnie ją mam. E, to jest według mnie wystarczające kryterium, żeby być czarnym. Zwłaszcza, że zawsze chciałem nie tylko słuchać rapu, ale nagrywać rap. Jestem takim gangsterem, mimo że tego nie widać. A jakby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, no to tutaj jest właśnie moja fura ze mną. Nie? Dlatego, jeśli jakaś ładna łania chciałaby się przejechać moją furą, to mój numer jest u jury. Dziękuję bardzo. Thank you for our guest from Poland. you say. Have you understood that? <laughs> I know Polish a little bit, so I can say something. Good for you. <laughs> Marek, I ja chcę być twoją ułanią. A ty moim dzieckiem! Weź mnie ze sobą, gniazdy stąd z tą A, Ale też też przykładków wpłynął. Bacharu. Thank you. Thank you very much.